周深又上热搜了。对于他三天两头上热搜的现象，粉丝已经很淡然了。但是今天的这个话题和以往有很大的不同。之前的热搜都是些奇奇怪怪的，如周深坐椅子太好笑了、周深领奖时话筒自动下降等。今天的这个却引起了很多人的深思。周深在江苏卫视的采访中被问到是否考虑过演戏。 他也很清楚地表明了自己的观点。我先做好一个歌手。在回答这个问题的时候，他也提到了，其实有导演找他合作，但是他认为自己的能力不够。提到周深这位歌手，相信小伙伴们就会立马想起他演唱的歌曲《大鱼》和《玫瑰与小鹿》这两首非常好听的歌曲。而周深也凭借这两首歌曲大红特红，走进了很多歌迷们的世界。 当然了，周深除了这两首歌曲之外，还有很多好听的歌曲，每一首歌曲都非常唯美动人。如今随着时间的流逝，周深也已经二十八岁了，这个年龄可以说对周深非常关键，也是事业发展的巅峰时期。有很多歌手凭借自己的热度和流量也开始跨界，进入到影视领域发展。毕竟现在的很多东西都是靠流量撑起。 所以，只要是流量当红的艺人，不管干什么都会获得大家的吹捧和喜爱。相信大家也看到过很多这样的现象。近日，有媒体采访了周深关于对演戏的看法。当记者问到周深有考虑过跨界演戏的打算没，周深回应称有考虑过。毕竟每个人都想获得更多的资源，这么好的事情说没有是不可能的。周深还表示，确实有人找过他让他演戏。 可是周深却拒绝了，原因其实很简单。周深表示自己做不好这个事情，毕竟术业有专攻啊。周深还解释道，可能大家觉得跨界是一个非常简单的事情，做好一件事情其实是非常非常难的。但是其实你要想唱好歌也是一件很复杂的事情。就像我这个外行人看演戏，我觉得你只要真实去感受，可是你要怎么去真实去感受？ 所以对我来说是一个很难的事情，至少目前我是不行，我还得先好好做好歌手。其实周深出道这么多年也是非常的不容易，也是遇到过很多坎坷和困难。出道六年有过低谷，却不气不馁，学着与挫折和解，守得云开仍不骄不躁。当他谈被贴标签，他坦言自己丝毫不介意。 有时候恨不得满身都是标签。谈真实心态，他自曝到现在都没有很自信，每次上舞台都非常紧张。他直言自己努力的留在这个行业，就是为了歌声被更多人听到。经过这么多年的磨练和洗礼，周深也找到了自己的优势。他的嗓音空灵干净，歌声婉转悠扬。作为专业的努力型实力派歌手，他的演唱水平也很棒。 周深的歌声，就像是向你描述一个或喜悦或悲伤又或平和的故事，你只需安静的听他诉说，细细品味其中的情感，就像体会人生中他的经历。听他的歌曲，好像立马就让带入仙境一般。尤其是周深的《等着我》听我说，忘我在这挺好的这首首都是让人动情想家的歌，周深唱来共情力极强，就像罗威老师说的，他的声音太纯净了。 又不仅仅是纯净，他的嗓音空灵之余，在浓情时更有饱满的力量，可以更好的将情感的浓度呈现出来。周深的歌曲就像人生中的经历，越听越有故事。周深谈演戏，术业有专攻，没做好充分的准备前，还是先做好歌手。其实不管干什么都不容易，没一件事情都不简单。 自己本分的工作还没有做好，就想着跨界，也会打乱自己的职业生涯。尤其是对于歌手来说，也许以后周深也会去演戏，不过他肯定是先做好歌手的情况下，再会去尝试。你想看周深演戏还是唱歌呢？对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。